السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مجید تو سمیڈا یوٹیوب چینل لیدے میں مجید افیشل صبح صبح دا ٹائم ہے ایک دم گوڈ مورننگ میں اور کچھ گاڑی ہم لوگ کام پہ چلے جا رہے ہیں واو کیا سین ہے استاد واہ کیا سین ہے سین ہے یہ سامنے پارکنگ ہے سب سے بڑا پارکنگ ادھر ہی ہے جو گھومنے کے لیے رات کو بچے لوگ بڑے فیملی آتا ہے یہ پارک ہدی کا بولتے ہیں ادھر ہدی ادھر بڑا پوسٹر لگا تھا وہ ہوا اور بارش کی وجہ سے اڑ گیا یہ پورا پارکنگ ہے یہ دیوار کچا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نیا ڈیزائن کا نیا ڈیزائن کا یہ سامنے مارکیٹ ہے دس از پانڈا دس از مائی پانڈا بندے ہی نہیں ان شہ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ہیں کم کریں ਕਰਨੇ ਤੇ آج تو مل رہے ਮਿਲਦੇ انٹرسٹنگ ویڈیو کے نال ਨਾਲ ان شاء اللہ اللہ دباروں خیر چنگئی اندر جلدیں کتنی جگہ بعد آنے رہے ہیں مارکیٹ میں کتنے دن کے بعد چار دن تین دن تین دن کے بعد آئے خمیش سارے دن آیا تھا تین دن کے بعد آ رہے ہیں اتنا جلدی خوش آتا ہے پتہ نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا دن تو ایسے گزرتے ہیں ایسے سمجھ نہیں آ رہی جو کیسے گزرے عمر جا رہا ہے نا دیکھو داڑھی بھی سفید ہو رہا ہے عمر بھی ایسا جا رہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا چلو خیر وہ تو ہمارے اعمال کے اوپر ہے نا جو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہی ہے نا بس دعا کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ ابھی اندر پہنچ کے نا پھر آپ لوگوں کو آج کا کام دکھائیں گے ہمارے شرکے کا نام ہے یہ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک رہا مل ہاں کیا بول رہے اس سائڈ پہ جا رہا ہوں ٹک ٹک کا ادھر آئے گا ادھر نہیں آئے گا یہ صدیق ٹک ٹک کا ادھر آئے گا ادھر نہیں آئے گا ہم یہ پتلا پتلا لینے کے لیے خالی لگ رہا ہے ہاں؟ گولی مارے گا ادھر دو ادھر دو لیٹر والا ہے پانچ سو والا ہے چار لیٹر والا ہے پانچ سو والا بھی ہے یہ پڑے یہ دونوں پہلے دوسرا سامان جو عربی میں ہے وہ لگاتے ہیں پھر یہ لگائیں گے وہ لے کے جا رہا ہے عربیہ گم ہو گیا پہلے اندر آ مارکیٹ میں پہلے یہ لگانا ہے پھر وہ لگانا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنا اسلام نون سے آن لائن آرڈر کیا ہے وہ لینے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں ایک آ جا رہا ہے ایک ہفتے والا دن دوسرا دوسرا ہفتہ پہ واہ واہ دوسرا دوسرا ہفتہ پہ یعنی, یعنی ایک مہینے ماشاء اللہ ان شاء اللہ آج کے فون آپ لوگوں کو دکھائیں گے مطلب اس کی ان باکسنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ پتہ نہیں ہے میرے کو آ جائیں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھو باہر موسم بھی کتنا خوبصورت اور پیارا بنا ہوا ہے بارش کا موسم ہے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں آئی فون استعلام کرنے ادھر کنجر ہونا چالو ہو گیا نا اس لیے دیکھو ماشاءاللہ اللہ ہاں، بہت پہاڑ کے اوپر کیسے بادل ہیں بادل بادل بنے ہوئے ہیں کیوں دیکھو ادھر سے کیسے خوبصورت بادلوں کے ساتھ اوپر بادل نیچے اور پہاڑ جیسے پہاڑ ویسے بادل یہ دیکھو کھجوروں کے باغات کھجور کے کھجور کھجور اجور عجور کس سے لینا ہاں عجور تو دوسرا ادھر ہم لوگ جس کو بلاک بولتے ہیں بلاک اسے بولتے ہیں ادھر عجور یہ ہے کھجور کے درخت سیدھا جبل احد اس کے نیچے ہے مزرہ ایسا والا خوبصورت کون دکھاتا ہے ادھر سامنے شو ادا کرتے ہیں ادھر واہ واہ اتنا بڑا بڑا یہ آ گیا آئی فون وہ تو خالی ہو گیا ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے دنیا بڑی ایکسائٹیڈ آئی فون کی خاطر واہ واہ آرام سے اندر بھی ہے کیا خالی ہے تو لگ رہا ہے وزنی تو لگ رہا ہے بس ایسا یہ ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر بیٹا ادھر سے ادھر سے کھول ادھر سے موٹا موٹا لگ رہا ہے بس یہ فرق فرق ہے

ایک تو آگے ایک باقی آئے گا تو پھر وہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ایسی مزیدار اور مزیدار مزیدار ویڈیو آپ تیسرے دیر سے یہ دبئی سے آتا ہے نا حافظ اللہ حافظ ویب سی پیک کر کے رکھ رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کھولا کیونکہ یہ کسی کا ہے